っち向いて。んうーたんと結婚してほしかったのでもうーたん結婚しちゃうのうーたんと結婚しちゃうのうーたんと結婚したかったのに。うーたんと結婚したかったの。うーたん結婚しちゃうんだ。もう結婚、春と結婚できないんだって。 なんで泣いてんの悔しいから。なんで悔しいのうんと結婚してくれないから。うとが結婚してくれないから悔しいの。あれがもっと早く大きくなって、ね。かっこよくなったら結婚してくれるよ。嫌なのそうなんだ。そっか。でもうたんと結婚したかったの。